eu apoio o Fernando Haddad, é, é assim, é o concurso, né? Quer dizer, não, não há nem possibilidade de discutir, né? Apoio a qualquer outro candidato. As propostas do Fernando Haddad, a pessoa do Fernando Haddad, a capacidade do Fernando Haddad, a equipe do Fernando Haddad, é tudo muito superior a qualquer outro candidato. Quer dizer, eu acho que a discussão ela quase que fica assim inviabilizada, porque não tem adversário, né? Nós temos que votar no Haddad para impedir que São Paulo seja destruída de vez. Né? Haddad é a única esperança dessa cidade. Uhum.